Un uh, grand finālē pieņemam, pieņemam, pieņemam, nu, lai taupītu laiku un kasam jau ierakstu un tā. Uh, pieņemam, ka jūs jau izsaucāt mūsu otro reizi uz skatos. Un tāda, un viena. Manal, you are ready? Okay? No connection? Yeah. Nu tad uh, bundzinieki uh, dari savu lietu. Bundzinieki! Paldies, paldies!